yani hilo ni kosa kubwa sana. Huo ni usnitch bro, huo ni upolisi sniga. niga. Yani unakuwa polisi polisi, rekodi watu mara ukashtaki watu, sijui hiyo ni meyusho, ni msanii, nitamnyosha siku moja. Anapawa vile vile, anakwambia nina nguvu ya kiserikali <laughs> yani jamaa yuko so powerful. Mtu kama Mwijaku bro, kwa kipi? mm. Ah, eti Mwijaku unajua mimi bwana, wewe hebu tuache bro, kaa Instagram. Afu Instagram sio kutoka bro, ina serious. Alifanya hivyo eh, hiyo hiyo hiyo tukio mimi nililisikia kwamba yani ilikuwa wamefanya show Harmonize kapiga show mm. eh, akataka apande na Diamond, Diamond akagoma akaongea kiruga. unajua kudanganywa danganywa mtu kama Alikiba Alikiba ndio eh, amejitahidi, amekaa kwenye game muda mrefu, lakini unadanganywa danganywa kwamba wewe ni noma kuliko Mondi. Yaani hiyo vitu unakataa mwenyewe, unatakiwa ukatae. <laughs> Unapima unaona eh, Harmonize yani ndo angesema da, chukue Zari kwanza nimbeng naye. Ay, Vita ya maneno imekuwa ni kubwa katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava ukiwahusianisha Harmonize pamoja na Diamond Platnumz, uchawi ukitajwa ndani yake, lakini vingine vingi pia vikihusishwa kwa tuhuma ambazo alizungumza mwenyewe Harmonize.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 No cap. No cap. <laughs> Hivi maana ya no cap no cap maana yake inakuwa yani hakuna mieyusho yani uongo uongo ule e, midioka nini kujificha ficha kwa vitu mm. kuviweka kuwa vionekane real wakati sio real hapana hapa yani hapa yani, yani ni halisi halisi yani hapa ni straight basi hapo kwenye straight tuanzie kwenye straight forward kabisa mm. tuanze na nane ambaye ulianza kumjua kabla vizuri zaidi na kuwa naye karibu kati ya Harmonize na Diamond mzee baba Diamond namuona anachofanya, Harmonize vile vile kutana naye kwa Mr T pale e, vitu vingi tu tukabadilishana nini mawazo nini mengi ya. Mm. Mm. Unatafsiri vipi muziki ambao wanaufanya? Mziki wanaofanya kwa kweli ni mzuri, lakini kuna njia ambazo yani watu wangeufanya kiusahihi zaidi kama wenyewe wanalilia wana, wana kilio chao. Mtu kama Harmonize analilia kilio chake ambacho ni kufanya mziki wa Tanzania upenye zaidi na ukue zaidi, si ndio hivyo? Mm. Lakini kuna vitu ambavyo vingefanyika kiusahihi sawa mm. ile nyimbo zake zingekuwa ni, zinaenda mbali kweli kama hmm. yeye anavyotarajia. Kwa mfano ametoa album inaitwa High School mm. High School ile ukiangalia na ile album ile ni mixtape, kwa sababu album album inakuaga unatafuta mada kwa mfano kama high school vile mm. unakuwa ile, ile ile ni mada si ndio hivyo mm. unaifafanua sasa hiyo high school kwa mfano unaifafanua high school ulikuwa unaongelea nini unaweza kaongelea ndani kuna class kuna teacher kuna students ambayo na inaunga nini high school sasa yeye unachukua nyimbo na naweka au hata uhusiani na high school na hiyo album nani yani unachukua manyimbo na yarundika unaandika high school album yangu hiyo hiyo kwa mtu ambaye ana uelewa wa mziki akiona huyu ndo msanii mkubwa kutoka Tanzania anafanya hivi, ah, hii industry bado hii hayuko serious mm. Lakini ukiangalia albamu ambayo zinaachiwa zinakuwa na mfululizo, ni mpangilio mzuri, inakuwa kuna intro, album unakuta kwa mfano kama recovery ya Eminem mm. una intro pale na inaeleza recovery yake jinsi alivyokuwa ameathirika na yale madawa mpaka amerudi nini yani mm. kila kitu eh, inaonyesha mpangilio ni ina, ina describe ile topic ambayo ameiweka pale lakini hao wasanii wetu wengi wa hapa bongo nimeona wanaweka mixtape eh, wanatuambia ni album, unachukua chukua nyimbo tu e, ulizofanya we studio, eh, hiyo nzuri yake hiyo na hiyo nzuri, ah, tutawaua hiyo noma. Ah, ah. Yani unatakiwa ile topic uidefine vizuri, lakini ndani ya album kuna teacher. Sasa teacher si nyimbo moja tu, lakini anatakiwa mambo ya kielimu. Sikiliza, high school sawa, anatakiwa idefine. Sasa kuna teacher, chini yake kuna student. Sasa mule hata sasa hivi tungepata cover yake hapo kuna nyimbo zinaitwa outside kuna nyimbo sijui inaitwa yani mambo ambayo hata yani haiendi kwa series hivi mm. unielewa natakiwa unaenda kwa series teacher pupils classes sijui nini si unajua nadhani unanielewa mm. unaichambua yani hiyo topic yako kwa nini kwa nini wewe wakuite high school waite hiyo high school yani chuo chuo kuu yani kitu fulani hivi au unasema mm. eh Eh, kwa nini waite high school ina, ina, ina, ina mfululizo gani wa, wa, nani wa, wa, wa, wa maudhui ya mpaka iitwe high school? Sasa unaweka nyimbo moja afu nyimbo nyingine sijui umenipenda, afu nyimbo nyingine ticha, nyingine uniwezi kiuchawi, <laughs> nyingine <laughs> <laughs> inakuwa sio album hiyo, ndugu yangu, kwa ni mixtape. umeka ngoma tu zinafanana fanana humo ndani, umejaza ili unabumba bumba upate kitu. Ndio maana album zetu unaona hizo album zinazotolewa ziendi mbali, wanafanya ni mixtape kwa watu ambao tunauelewa wa muziki. Kwa maana hiyo unamaanisha Bongo kuna albamu gani sasa ambayo imekaa kweli katika ma mahadhi na mfumo mzima wa album Bongo katika album zilizoanguka nadhani album ya nani ile ya Vanessa Mdee ile mm. na e, nadhani ilikuwa na nani ina, ina, ina sequence nzuri mm. eh, Jux ya, ya Juksi sijapata muda wa kusikiliza, lakini li, jinsi nilivyokuwa naongea na vitu vingine vya nani wananiambia, na Juksi mwenyewe anajitahidi anaongea kitu ambacho kiko kwenye kwenye mada nikasema okay, nikipata muda nitasikiliza, lakini mimi nilisikiliza ile albamu ya Vimani ile mm. nikaona kweli huyu anajua anachokifanya. Sasa turudi katika ishu ambayo ndo ipo kwenye vichwa vya watu wengi, na hivi tunavyozungumza, kila mtu anasubiri kutaka kusikia, anasubiri kutaka kujua mm. mara ya kwanza wewe unajua kwamba Diamond na Harmonize wana tofauti mm. uligunduaje? Ah, niligundua ni tofauti za kibiashara mm. ambayo mtu kama mimi kiukweli mm. kwa mfano mpaka juzi imefikia vile mm. sikuelewa sasa ni album haijafanya vizuri, mtu anatafuta attention ya kurudia home au inakuwaje? mm. E, sijaelewa vitu kama hivyo, lakini da, kuna vitu ambavyo niliviona pale nikaona vinachekesha, kwa sababu mzee baba, hakuna kitu duniani chenye thamani kama platform. Mm. Mtu akikupa platform bro, wewe umetoa, haijalishi umetoa milioni mia nane mia sita sijui kumlipa, yani platform ni kitu kikubwa. Leo nani anaweza akasema pale wasanii wasanii, nichangieni, sina hela hivi na hivi, Harmonize kwa platform alionayo na akapata hela Mm. Eh, lakini atatoka uwezi tu mtu katoka huko kaanza kuandika kwenye mtandao bwana, nahitaji producer mkali wa biti akajitokeza kama huna platform. Mm. Lakini yeye ile platform aliyopewa na jamaa ni kitu tosha kabisa ambacho alitakiwa asilalamike kulipa hiyo hela na wala asifanye vile alivyofanya. Vile alivyofanya juzi alikosea. Kosa kubwa unaliona ni kitu gani? Kosa kubwa ni katika dunia kuna vitu vichache ambavyo vinaweza vikagombanisha watu. Mm. Kuna madaraka, mm. kuna mapenzi, mm. kuna pesa. Sasa mm. pale mimi ninavyoona ni pesa na <laughs> madaraka. Mm. Mapenzi pia alihusika kidogo, alizungumza mm. lakini hakutaka ku, ku, kuzama deep kuhusiana na kuondoka kwa Sara. Okay. Yes. Ah, okay lakini inavyoonekana pale ni madaraka na pesa sana ndio imetawala pale. Mm, kivipi hapo unamaanisha? Ya, kwa ajili ya nimeona jamaa watu wanaomzunguka Diamond mm. wanamwambia oh, wanakuwa wanamwambia wewe huyu kijana atakuzidi madaraka bwana. Unajua vile kama ukishakuwa na gang sawa kama Marekani tuseme mm. uwezi ukakuta mtu kama nani eti Young Dolph anamwonea wivu Kiglo mm. au, au ni wasanii wa Pepper Road Empire mm. ni huyo yang Dofu amemtoa Kiglock mm. ila kwa mfano au ngoja ni niwape mfano mzuri ambao watu watauelewa zaidi. Eminem kuna mm. kipindi alizidiwa hela dina na 50 Cent ambaye ni msanii alimtoa mm. eh, lakini ni, ni sawa ikawa mm. lakini kwa bongo bongo mtu anataka deile awe ile sehemu pa hamnaga mfanyakazi atakiwi kumzidi bosi hela mm. sasa hiyo hiyo nayo inakuwa ni mkanganyiko hapo unamaanisha nini yani eh sasa si machao wako pembeni wanakubali wanaona da dogo mbona anapewa shavu sana nini kwa hiyo kuna chukichuki zinaingia kwa maana nyingine ni kwamba Harmonize naye yuko katika nafasi nzuri hey, eh, eh, yuko katika nafasi nzuri lakini kuna vitu yeye inatakiwa afikirie sana kabla hajavifanya mm. katika nafasi nzuri tu eh. mm. yeah. Sasa wewe ulivyoangalia na vile vyote alivyozungumza, yeye kadai katua mzigo ambao ulikuwa unamsumbua ndani ya moyo wake mm. kaeleza mengi, na game ya kibongobongo imekuwa ikihusishwa sana na uchawi mm. na wewe ni mtu ambaye upo katika industry, kuna vitu vingi unavielewa mm. unazungumziaje kwanza masuala mazima ya uchawi? Unasikia nipe mkono, nipe mkono, sio inakuaje? mm au nishindi hivi. Yani kumekuwa kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa yeye anavyodai kama ni kweli ndio alivyosema. Ni ukweli, uchawi upo. Kuna madogo kibao sasa hivi wametoka nini nilikuwa nakaa nao pale, wanahisi wametoka, ila wanajulikana. Maanake kutoka kutoka ni kupata hela, sio kujulikana mm. E, au madogo wanahisi wametoka. Ile dogo ukikaa naye kila muda wowote, hii ni stori zake, mwanangu da, hapa ningine penbidi yaani niloge hapa sijui na nini yani umwelewi sasa kwa wanyemwezi story kama hizo sisi hatuziamini 100% yani mm. e, vitu kama hivyo unafikiri kwa hiki ambacho alichokifanya kwa sababu Harmonize kavujisha pia uh, voice ile huko ulikuwa unakuja hem tuende basi yani hilo ni kosa kubwa sana huo ni usnitch bro huo ni upolisi yes, nigga yani unakuwa polisi polisi unarekodi watu mara ukashtaki watu sio hiyo ni meyusho wewe ni msanii unataki kufanya hivyo ni yaani Marekani ingekuwa yule kwanza si anafanya yeye ni mnyamwezi nini jeshi yes. jeshi mnyamwezi nini ana tabia za anakuwa kama ana act kama Marekani si ndio hivyo hakutakiwa yani kama anajua code street code uwezi ukawa na mrekodi mwenzio au ukaleta mambo ya kipolisi polisi, polisi vile wanyemwezi wanakukataa. Yani pale mimi nilimshusha sana. You can't recall somebody. Yani yani mnaongea alafu eti unamharibia. Sasa ndo nini? Kila mtu ana aso, kila mtu katoka kwenye umaskini. You can't do that. Eh, eh kwa mfano wakina Mondi wangesikia vibaya, wange, wange react vibaya ingekuwaje kwa, kwa River Muda hujapita lakini. Mm. Eh, muda hujapita eh? hakuna muda mrefu tangu hiyo ivuje. Kwa hiyo hatuwezi kujua kuna reaction ah, ah. zipi. Sasa hapo hujaelewa. Mm. Rayvanny mm. alifanya ali, nani kabisa, alijirikup mapema mm. akaenda kusema bwana, jamaa na audio zangu hmm. <laughs> ataziachia siku yoyote. Kwa hiyo hilo dude ndo limemsaidia, ila angekuwa amekaa kimya mm. ingekuwa ni mbaya kwake na interview zipo mm. Rayvanny anasema kabisa, jamaa na rekodi, mimi mwenyewe nilikuwa naangalia angalia nikaona ya Hivi Vani alijuaje sasa na rekodiwa? Ah, si unajua machawa. Mm. Nakuta nani Harmonize kaka zake studio, ah na audio zake yule, aniambii chochote yule na audio zake. Nitamnyosha siku moja. Yaani anaongea nitamnyosha. <laughs> eh, sasa kaliamsha dude kumbe mwenzia ameshaji amejitengenezea safety fulani yani bwana hata kama li, likiwepo mimi bwana alinirekodi ila Vani naye aliongea kwa hisia vile vile mm. Mm. E, aliongea kwa hisia akufurahishwa na hicho kitendo mm. E, we kama unataka kuwa polisi mm. kuwa polisi tu, habari za kuwa msanii waachie watu huwezi ukamrekodi mtu bro mm. E, eh, yani kama unahitaji kuwa polisi unarekodi rekodi watu nini freshi kuwa polisi, hiyo kazi ya masia <laughs> afu eti, eti recording ina miaka mitatu, unatunza recording miaka mitatu, rafiki yangu what's unatutisha sasa, yani unawatisha hadi wenzio uliokuwa umekaa nao, naona da, huyu jamaa tukiongea cap size anaweza karekodi afu ikawa fugezi tena huko, tukashindwa kuelewana huko mbele ya safari. Ila ila unajua ukiwa na ushahidi unakuwa safe Eh, sasa huwezi ukaweka kitu miaka mitatu bro kama kile. Mm. Watu unaotisha hata kufanya kazi na wewe wanaogopa. Mpaka sasa hivi Diamond hajaongea chochote. Mm. Unafikiri au ungekuwa wewe katika nafasi yake kwanza ungefanya kitu gani? Hutaki kuongea bro. Kwa nini? Kamsaidia kamsaidia mshikaji, afu mshikaji anatafuta kutrendi nini. Sasa hiyo ni cap. Yaani mimi mwenyewe ningekaa kimya ukiangalia yani ndio ni maana nimekwambia muheshimu mtu anayekupa platform asoso hapa kwa hapa bongo bongo watu waangalie ngoma zako ni kali mm. watu wanaangalia ile attention ile iko wapi sasa kama umepewa umekabidhiwa attention inabidi uwe na adabu vile vile mm. ujue hiyo attention ina cost a billion so nani dola ngapi hiyo sijui nini milioni mia sita ndio ni hela nyingi lakini attention ile attention Manake jamaa ana uwezo wa kuingiza hela kwenye digital platforms mm. ana uwezo wa kuingiza hela kwenye show zake hmm. tours mm. ana uwezo wa kuingiza hela kwenye nini, kwenye mauzo ya kazi zake kawaida, hmm. unaona ana uwezo wa kuandika proposal sehemu yoyote ikapita. Unajua ile mm. platform ni kubwa sana, ukiongelea neno kama Harmonize eh, wewe mwenyewe unaona eh, hey, eh, hey, kweli sasa ile attention hiyo mm. ile attention wanao watu wachache. Sasa ukikukabidhi okay, don't play ila, ila kwa, kwa, kwa madai yake yeye mm. anasema akafanya hivyo mm. baada ya Diamond kumwambia anatumia miadarati na hakutajwa moja kwa moja. Kwani atumii? Anatumia kumbe. Kwani atumii? Anatumia. Unagi unagi video zake. <laughs> Kwani mtu waongo bwana. Wengi wanatumia. Mm. Eh na kama hata Mundi na yeye sizani, ila ila wengi wanatumia miadarati na wanamtania jamaa na wakati na wenyewe wanafanya vile vile. Mm. Eh, Kwa maana hiyo kilichosemwa pale ni cha ukweli eh, kuhusu miadarati. Mm. Mimi namuona kwenye video zake anawasha nini, si unajua? Mm. Eh. Sasa kama ile pale ni kweli, na je upande wa pili kuhusu yale majibu ya masuala ya unga? Mm, hapo kwenye unga hapo sijai kuthibitisha, ila huku kwingine kuna uthibitisho. Wewe uone watu wana pop smoke nini manani mahenesi nini kwenye video, hujai kuona video za mzee baba Konde Gang? Sasa mimi sijataka kuzungumzia, mimi nazungumza na wewe eh, wewe ndio unatuambia eh, ndio nakwambia hapa mm. Eh, huku hamna vielelezo, ungeona watu wanafanya slap bread Eh, unajua hapa kweli kuna unga <laughs> unajua hadi wanavyotumia eh, eh, ah, sasa unajua tena unye mwezi mwingi nini mm, mimi sio sio mwabuduji wa hivyo vitu mi hata pombe situmii lakini naelewa hivyo vitu mm. yani, e, watu wanapanga lines nini anaungua kichwa pale nini anasema bread sasa ukiangalia hii vita wewe unaitafsiri vipi hii vita kwa kweli mi naona kibongo bongo mm. kuna watu unajua bongo, bongo wanapenda yani ukishajiona hey, eh, Mungu atanisaidia yani mimi nimepambana sana Mungu atanisaidia Mungu atawanyoosha ukimwachia Mungu vile kwa watu unaweza ukatengeneza sympathy ambayo ikakupatia ka platform fulani. Mimi ndio nilichoelewa, jamaa bwana alikuwa anataka attention fulani vyarudi arudi kwa kishindo na kaipata. Mm. Eh, hey. Kwa nini siku zote asiseme bro? Si kwa sababu akuambiwa kuhusu miadarati bro. Mm. <laughs> vita mara ngapi? Hey. Eh. Mm. Eh, mbona Mondi ameenda akachana ile sijui jeshi nimesalitiwa na jeshi, mbona akusema kipindi kile? Mm. eh, aje aseme juzi kisa mwandala. Lakini lakini kwenye mziki wanasema kwamba maneno ya kuchangamsha pia ni, ni ruksa mm. kwamba vijembe vijembe sometimes huenda wanajuana. Ah, yule jamaa kiukweli mm. mimi mshauri ashindane na Mondi. Mondi atampiga kumi bila sababu jamaa, cha kwanza cha kwanza rich, cha pili ana watu, cha tatu anafanya vitu ambavyo wasanii wengine hawajafanya, cha nne ni pioneer cha tano anapawa vile vile, anakwambia nina nguvu ya kiserikali <laughs> ni yaani jamaa yuko so powerful afu ule ndo kamtoa, kwa hiyo asishindane naye kama alivyosema, nilisikia bwana, tufanye mziki wetu hivi na kushindana naye hawawezi. Mm. Mshikaji ni noma, ila, ila kuna maneno ambayo mengine pia alizungumza kwamba mm kazi zake pia zimekuwa zikibaniwa, akitengeneza opportunity za kufanya kazi na wasanii wengine mm. Inapofikia tu ikizungukia upande wa pili, inaonekana kwamba ukifanya sisi kazi zako hatutopige. Anadai kama mtu kama Show Majoz akamkimbia mm. pamoja na watu wengine amewataja kina Bana Boy Mm, sasa mm. wewe umeshajiondoa sehemu afu unataka watu wakufanikiwe fanikiwe tu bro mm. lazima fitina ziwepo. Mimi mwenyewe nikianza kuelekeza fitina hapa nazowekewa mimi mwenyewe, kuna watu wana, kuna vitu tunafanya na Kalisa, watu wanampigia simu Kalisa, wewe mwanao, mwanangu dali ni chana, wewe mwanangu, wewe usije naye huku ah. Unaona <laughs> hizi fitina mbona zinakuwa nyingi, wakati ni vitu vya kawaida mm. eh kwa hiyo fitina lazima iwepo sehemu yoyote kwenye mapambano, si watoto wa kiume tunazisikia. Ukiona mtu kakuletea dharau, unaweza ukapula poa, unasemaje mzee, drop location tumalizane, vitu kama hivyo. Si ndo, ndo kama hizo hizo ambazo yeye alizungumza, akasema aliwahi kwenda kumtafuta mm. kamfuata, sijui ilikuwa ni Masaki mm. kufika ili wazungumze, Bigi akatembea ah, sasa yeye hajamwambia Bigi ya drop location kwa namna hiyo wenye mwizi kukwambia drop location, drop the ad, ukidrop the adi watu wana pull up, watu wanakuja watu ishirini bwana, hatukuelewi mzee, unataka vita au inakuwaje? Mm. E, ndio hivyo watu wanavyofanyaga. Sasa wewe wao bifu zao hizo za kuambiana uchawi mimi sizielewi. Na, na kuna swala lingine pia ambalo limekuwa ni gumzo zaidi mm. swala la jamaa ambao hawafanyi mziki mm. lakini wana sauti sana kwenye mziki. sauti gani? sauti ipi? Wana trendi. Eh, Sasa ndo nakwambia industry yetu ni changa. Mtu kama Mwijaku bro, kwa kipi? Mm. Ah, eti Mwijaku Unajua mimi oh, bwana wewe, hebu tuache bro, kaa Instagram. Afu Instagram sio kutoka bro, eti na followers wengi. Sasa ukiwa na followers wengi tufanyaje? Kuna wanawake wale wana maumbo makubwa mm. Mimi wanawake wangu wana maumbo makubwa, wana mafollowers karibia milioni, naweza nikakutajia wanawake kibao mm. eh, mm, kwa mfano nani Faith Nketsi mm. kwa mfano Londi Londi mm wana mafollowers kibao kwa sababu tu wana buri ya nice shape eh. Sasa wewe kisa una followers unaanza kutusumbua bro. Hivyo vitu vingine ni mimi ingekuwa ah mimi unitajetaje ingekuwa mimi ndo mzee baba unanitajetaje kifugezi. Mm. Na kutupa ndani mwaka mzima hivi usomewi kesi unanyooka unakaa vizuri. Kwa unamshauri nini Chibu? ah, mtu wa vile anakuchafua chafua deal naye drop the ad ukiachilia okay, mbali hao kuna watu pia upande wake hawa kina Jimalokole Aristote na wenyewe wanamsaidia sana. Sasa Aristote bwana, unajua wale wale wanajitafutia maisha. Mimi mjaku simuelewi au analipwa na kina Harmonize mi sijui. Eh. unawajua vizuri. Eh, lakini mtu kama Aristote, mona juzi kapewa milioni mia sijui 80. Eh, eh, Ile ni haki yake. Hata ingekuwa ni wewe ungefanya hivo Sasa kama mtu ujawai kushika hata milioni themanini mtu unapewa tu rafiki yangu. Eh. Milioni themanini hela nyingi dola thelathini hiyo nayo. Inafika 38 eh, nakwambia yani ni hela nyingi. Kwa hiyo mtu vile lazima utetee lakini huwezi tu kakurupuka tu umemwona mtu kakae tu unaanza kumchana chana tu, hiyo inakuwa ni cap, yani mziki unakuwa uendi, afu unashindwa basi, okay, fanya in the right way tukusapoti. Kitu gani kuhusu Mwijaku wewe kimewahi kukukwaza zaidi? Ah, mimi ni mtu wa mtaani kwanza, ni we don't we don't any we don't rock with Mwijaku yani, yani tukikaa Wanyamwezi hatuwezi eti Mwijaku kaza ah, no bro. Mm. jamaa kwanza angekuwa anasimamia ukweli kweli jamaa tungekuwa tunamkubali, lakini yeni ye, ili eti eti, eti Diamond kashindwa tuzo anakimbia mtaani. What's that? Kama sio cap. Eti eti nchi yako imeshi eti unaanza kukimbia. Eh, hey, eh, eh, amkeni. What's that? Yani inakuwa ni cap, yani tunashindwa kukuelewa. Wenye mwezi hatukuelewi yani kifupi. Hata kama unaangalia ujue kabisa yani wenye mwezi hatukuelewi yani. Hata nikikuona naweza ngakuchana live yani. Ah, manake unaboa kinoma yani. Ah muziki umezungumzia kwenye kwenye vita kuna madaraka mm. pesa pesa mapenzi na mapenzi mm. ni kitu gani ambacho kinawachanganya zaidi watu ah mzee baba bora vita iwe madaraka na pesa ile swala mapenzi ah. mm. <laughs> swala mapenzi likiingiaga kati bwana ayeye ah, kwa mfano Harmonize yeye ndo angesema da chukue Zari kwanza ni bang naye ayeye ah, <laughs> <laughs> ingekuwa ni balaa yani, hapo kagusa tu maeneo machache tu, ndio maana unaona eh, yani hiyo ingekuwa watu wanampula wana, wana, wana hivi wanamtimbia, <laughs> wewe inakuwaje mzee baba, mbona unaleta dharau? Eh, eh ndio inavyokuwaga. Kwa hiyo amegusa maeneo madogo madogo. Amegusa maeneo madogo. Hii ni swala la mapenzi mzee, baba, inaweza kikafanyika kitu ukasema hivi watu wanafikiri <laughs> au inakuwaje? Lakini kwa dhari sasa tayari imebaki kwenye mzazi mwenza, sio mapenzi tena, pale ni malezi. Ah, pale kuna mapenzi bwana, pale mbona tunaona wana, wana post kwenye Instagram kabisa, yani wamejiachia sasa hivi, mapenzi yapo pale. Hmm. Mm. Mm. Wewe kwani hujawahi kuzalisha mtu pembeni afu mkakutana mka, mkafanya mambo yenu? Ah, sasa mimi mimi nakuoji wewe. <laughs> nakwambia. Hivyo vitu yani ukishamzalisha mwanamke kukutana naye ni yaani nakuwa yani anaweza akajifanya kazi ila amna chochote pale pale beki azikaa bishamzalisha watoto wawili anakukazia Mm. labda mm. uzumbukuku ule mnyamwezi nini milioni mia saba kwenye shingo eh, Rolls Royce eh, eh Cadillac eh, watu kibao nini ah, makamera awe Hmm. BT sijui MTV eh, msanii wako kaimba na Maluma awe unamkazia <laughs> beti lazima zisikabe. kuna kuna tofauti gani kubwa hmm. kati ya Harmonize na Diamond? kwa wewe hapa na kwa maisha ya hivi sasa? Tofauti mm. tofauti ni ya pesa nadhani, pesa mm, na knowledge mm. Mm, na watu waliowazunguka mm. mm. Sasa jibu lako limekaa tu general. Ndio nakwambiaje, tofauti tofauti ni kubwa. Ukiangalia Diamond eh, ana, ana Rolls Royce ya zaidi ya bilioni mbili ni kama dola laki sita dola laki sita hiyo sawa wewe ukichambua net worth, unajua net worth. Hmm. Net worth ni nini utajiri? Utajiri ule. Eh, eh. Diamond anamzidi sana kijana wake. Eh? Mm. Eti mtu <laughs> mtu kama Ichiba. <laughs> Mbona una Afu eh. Ichibaba bwana yule ni msanii mzuri. Si angimba tu nyimbo aonekane. Imba hata diss track hivi yani afu kuna vitu ni yaani vya kutafuta hela vinaweza vikachangamsha game kuliko kuongeongea maneno. Ingia booth mchane mtu pale unaandika labda Diamond Dis, vitu kama hivyo eh? Wewe unafanya hip hop, wewe Mnyamwezi, una, unafanya nini? Una, una, una una nini? Unafanya afro lakini una hip hop fulani hivi una portray, umeenda gym nini? Eh, unakula vitu nini unaonekana. Eh, kwa hiyo vitu kama hivyo unaingia nini unasiliba mtu kwenye distract unaona eh kitu kama hitmap ile ya ya Tupac <laughs> mm. vitu kama hivyo, sio mnaenda eti mnakusanya kusanya watu mnatafuta attention za kifugezi, alafu mzigo unakuwa care. Sasa muziki wetu umesema ni mchanga mm. ni kitu gani kifanyike ili kuipeleka industry yetu mbali zaidi? Wasanii kujitambua mm. na mashabiki kujitambua vile vile mm. mashabiki sasa hivi wamekuwa hataki mziki mzuri wanataka umbea alifanya nini kwa hiyo yani inamlazimu msanii kama kuna msanii mmoja alikuwa naye jana siwezi kumtaja jina mm. anaambiwa tumtafute demu mmoja hivyo bongo flavor tupige naye skendo Mm. Teta lina hivi tupige na skendo. Sasa yani yani mziki, mziki umekuwa skendo sio sio sio sio bidhaa ambayo unaingia studio unaimba tu unafanya hivi mm ni wasanii wachache wanaofanya bila skendo, na wenyewe tukikaa nao tumechili sehemu, watu wanawaambia ah, we tatizo lako utaki skendo bwana eh? piga skendo eh? piga skendo uone unavyoenda mjini eh? na vitu kama hivyo. Ukitaka shows bwana, watu wameenda. Mimi kuna watu nawasikia kama Kusa, sijai kusikia nyimbo yake, ila nasikia anapata show eh? mi sijai kukaa tu ninaangalia nyimbo ya Kusa imeisha hivi, lakini niga anapata show kwa sababu anatembea na anti Zekeli mm. Mm. Wazee baba kama sisi wenye mwezi hivi eh, mkimkamata mtoto wa Elin Woya pale eh? Hmm. mambo talk of the town eh, kama bila hujataka Ah, sio sijataka sio hujabahatika. Eh, sio mambo yangu, sina ukaribu naye wa kiivo, ila akija mimi si unajua mzee baba atuchelewagi. Mm. <laughs> Sawa. Kwa maana hiyo sasa mm kwenye hii industry na haya yote yaliyotokea mm. una lipi la kusema na Harmonize live kwa sababu hayo ulikuwa unazungumza wewe yalikuwa ni maoni yako kwa kile ambacho kilichotokea kama Harmonize anaangalia unamwambia nini Harmonize kama namwambia na, na, na, jinsi namwelekeza na Harmonize cha msingi kitu cha kwanza cha msingi afanye game yake ni, vizu, ni, ni yuko vizuri hata digital platforms anakimbiza E, eh, yeye wa pili au wa tatu? Wa kwanza sasa hivi kwenye albamu yake imekuwa ya kwanza. Ah ah, yani ukiangalia zile yale mauzo yale nini boom play wapi anakuwa ngapi? Ya Jeni ndo kwa mwaka sijui wa tatu, sijui wa pili. Huwa ina, ina, ina change lakini yupo kwenye top 3. Eh, sasa unakuwa kwenye top 3 alafu unataka kuleta fugezi. Unajua hizi fugezi haziwezi zikakupeleka popote. Mwisho siku mnaanza kusema watu tunanunua viewers sijui nini, haiwezekani. Tupambane huu muziki ufike mbali. Kama ni album hiyo ya album kweli Alafu mm. na, nani nikimbishi kaongea kaonekana anadisi watu. Nikimbishi anaongea ukweli ujue bro. Mm. Hey. Eh. Alisemaje? Alisema hii <laughs> high school mbona nimetegemea vitu hiyo tweet ipo. Hujaiona hiyo tweet? Nimetegemea vitu vivyo vinazungumzia high school kama high school alafu sijaelewa. Mm. Eh, afu watu waache kuwadanganya wasanii. Unajua kudanganywa danganywa mtu kama Alikiba Alikiba ndio amejitahidi, amekaa kwenye game muda mrefu, lakini unadanganywa danganywa kwamba wewe ni noma kuliko Mondi. Yaani hiyo vitu unakataa mwenyewe, unatakiwa ukatae. <laughs> Unapima una... mm -mm. Hata watu wanakudanganya danganya, yani yani wadanganyaji ni wengi, wengi wanataka kula kupitia wewe, kwa hiyo unatakiwa ujue wewe ni aware. Yani kwa mfano mtu ananifuata hapa, ambie hey, Huya mzibaba ilishawe vichiniga ni mondi ya kuwezi. <laughs> Una maneno <laughs> brother. Hamna, yani kuna vitu vingine ni unatakiwa upime, ujiangalie, mm. unapima unaona kweli. Hapa nimezingua hapa hapa hapa wanazingua, hapa wamenizidishia sifa, hapa nani. Ila platform yako ukitumia vizuri eh, mm. kama Alikiba unatusua, unapiga hela fresh bone. Kwa maana hiyo unamaanisha kati ya Alikiba na Mondi nani mkali? Ha, wewe uone kabisa? Na Mimi nimeuliza. Nani numbers don't lie. Mm. Nani ana numbers kubwa? Ya nini? Followers, si, views. Viewers, kwanzia followers, viewers, eh, anazidiwa 10 bila. Mm. <laughs> eti kumi <laughs> unapigwa kumi bila, alafu kuna watu wanakwambia tu ni noma, sijui ah, acheni mambo yenu bwana, tuende tuwekee ukweli. Mm. Mimi nataka challenger, hatoke challenger, pige views mpaka uh, mtu anapiga milioni mia kwa siku, mtu kama NBA Young Boy hivi, unamchallenge Mondi Mondi mwenyewe, eh, no cap ila hata Harmonize analeta challenge nzuri kwenye kwenye industry. maneno. Asio ah, maneno hata kazi. Ndio manake hata album kazi vizuri. Album gani? Hiyo hiyo ambayo wewe unaisema imetoka katika mazingira ambayo hayategemei. Sawa, eh. Lakini ndio ina ipo sasa hivi namba moja katika orodha. Eh, anajitahidi. Mimi sio kama nimemnyima credit Harmonize. Nimekwambia Harmonize ni msanii mzuri, mm. lakini mimi mm. sinaongea ukweli. Mm. Si ndio kile cha nileta. Uh eh, mimi naongea ukweli. Challenge iwe big challenge. Sasa wewe unaenda kuwa wa kwanza kwenye audio market mm. Hujui hata huduma malipo yake, hujui mtandao ambao unaongoza kwa streams kulipa vizuri ni upi, unataka huu eti Boomplay mwanangu, niko pale juu. Hiyo mitandao yao wanaoitaka wenyewe wawe juu, zingine eti upewe hela zako mpaka ufikishe views milioni moja sehemu kama Boomplay mm. Ila ungekuwa unafanya hivyo na kuwa kwanza kwenye nini iTunes, Napster, Tidal mm. hapo inakuwa ni big challenge, mtu anaona eh, jamaa na views milioni nane kwenye Tidal au nani nini iTunes, mtu anakuogopa, anaona ah, mzigo ulioingia hapa sio mchezo. Unaenda kwa namba moja kwenye audio mark na boom play unapewa sijui inakuwaje, hela hata ieleweki. Kwa maana hiyo ma, ma, maneno yote ambayo alizungumza Harmonize mm. wewe kama wewe ukuona wala ukuingiwa pengine na huruma yoyote? Ah, mimi kwa sababu niko kwenye game najua ni mm, jamaa alikuwa anatafuta attention pale niliona ndio kuna vitu kafanyiwa mm. ambavyo ah, mwenyewe nikaona da jamaa ameaso, lakini mi najua mm. mi mwenyewe na fight for platform mm. Yani ukishapata ile platform, mtu kakukabidhi ile platform bro, yani wewe sasa hivi yani una una mtoto mzungu eh, bila Mondi jamaa angekuwa pale asingekuwa pale bro. Mtu kakupa platform una, unabadilisha wazungu tu <laughs> unatoka hapo unamchukua Kajala, yani hiyo ni Huwezi kuwa regular person ukatembea na Kajala bro. Uwezi tusidanganyane. Labda uwe na hela nyingi sana na yeye akukubali. Ini yaani ukatoka tu huko ukachukua attention ya Kajala. Hiyo haiwezekani. Lazima uwe chosen one. Unawekwa unakuwa chosen one afu unaanza kulalamika lalamika. Fight platform unayo unaongoza kwenye, kwenye streams. Jaribu kujisponsor huku kwenye nini huku kwenye nini iTunes, Napster eh? Tuongelee kitu kimoja cha mwisho tumalize. Mm. Swala hili la, la tuzo mm. limekaaje? Kwa sababu unasikia kuna kununua pamoja na views mm. Wewe upo unaelewa haya mambo mm. yanaendaje? Ah, mimi kuna kununua siamini bwana. Yani yani yani jinsi ah ile alivyotwita Harmonize akasema wananunua tuzo. Tukiangalia tuseme ukweli tu. East Africa hapa kuna msanii gani kafanya katika hii miaka kumi iliyopita, kuna msanii gani kamzidi Diamond ni kwa unoma mm. nani katisha ni noma ni nani kafanya unoma zaidi ya Diamond? Kwa hiyo ile tuzo ilitakiwa tu awe anapewa yeye, yani hadi amechoka ile ile best male act, si ndio mm. eh. Sasa apewe nani? Tuongee ukweli. Kwa hiyo muone Ali, uone wasanii wengine, uone Kenya kule, uone Uganda. Nani, nani msanii wa Kenya nono? Tuongee ukweli wapo wanaopambana. Mimi namkubali ule Meja, Meja ni noma mm. ila Meja hawezi kuplay game ya Diamond bro. Meja atakuwa labda kama Harmonize, naona ana, ana viewers wengi Meja mm. eh, na kule inavyosemekana kuna msanii wa WCB aliingeingia kichwa kichwa akapigwa chambavu pale kufanya collab <laughs> eh, au ah, fuatilie <laughs> <laughs> Meja ni noma mm. wa Kenya yule mm. lakini kwa namba zinazofanya Diamond bro. Mm. Tuongee ukweli. Kwa nini watu wanapenda kuficha ficha vitu? Ukweli unaonekana. Mm. Mtu anatembea na milioni mia saba shingoni bro. Eh? Ana eh, ana VVS. Ah jamani, afu nilisahau ile swala kututoa kimasomaso sana. Mm. Unajua VVS bongo nilikuwa sizani nikawa nasema yani na pray sana. Mm. Niki na pray sana yani one day Nitapula hapo icebox niweke VVS. Mshikaji kaeka VVS afu watu wanamshindanisha. <laughs> Jamani, watu tusidanganyane bwana, tu tunaangalia ukweli. Unaangalia ukweli uko wapi, unafanya kazi. Umezungumzia kwenye kwenye vita kuna madaraka mm. pesa pesa, mapenzi na mapenzi mm. Ni kitu gani ambacho kinawachanganya zaidi watu? Ah, mzee baba, bora vita iwe madaraka na pesa, ila swala mapenzi mm. <laughs> swala mapenzi likiingiaga kati bwana, ayeye. Kwa mfano Harmonize yani ndo angesema da, chukue Zari kwanza ni bang naye, ayeyeyeyeye <laughs> ingekuwa ni balaa yani, hapo kagusa tu maeneo machache tu, ndio maana unaona eh, yani hiyo ingekuwa watu wanampula wana, wana, wana, hivi wanamtimbia, wewe inakuwaje mzee baba, mbona unaleta dharau? eh. Eh, ndio inavyokuwaga. Kwa hiyo amegusa maeneo madogo madogo. Amegusa maeneo madogo, ni swala la mapenzi mzee. Baba inaweza kikafanyika kitu ukasema hivi watu wanafikiri <laughs> au inakuwaje? Lakini kwa dhari sasa tayari imebaki kwenye mzazi mwenza, sio mapenzi tena, pale ni malezi. Ah, pale kuna mapenzi bwana, pale mbona tunaona wana wana post kwenye Instagram kabisa, Yaani wamejiachia sasa hivi, mapenzi yapo pale. Mm. Mm. Wewe kwani hujawahi kuzalisha mtu pembeni afu mkakutana mka, mkafanya mambo yenu? Ah, sasa mimi mimi nakuhoji wewe. <laughs> nakwambia. Hivyo vitu wewe yaani ukishamzalisha mwanamke kukutana naye ni yaani inakuwa yani anaweza akajifunya kazi ila amna chochote pale pale beki azikaa bishamzalisha watoto wawili anakukazia Hmm. labda mm. uwe mnyamwezi nini milioni mia saba kwenye shingo eh, Rolls Royce eh, Cadillac eh, watu kibao nini ah, makamera awe Hmm. BT sijui MTV eh, msanii wako kaimba na Maluma awe unamkazia beti lazima zisikabe Sawa. Mm. Kitu gani unakipenda kwenye industry, kitu gani ukipendi? Umesema unasema ukweli, tunamalizia kitu ambacho sikipendi mm. ni wasanii anatakaonekana msanii badala aichukulie hiyo kama ni job mm. unajua wasanii hatulipi ni wao wanaiharibu hizo skendo skendo tuweke mm. hii sanaa iwe kama kazi mm. tujue tuna boost vipi streams zetu bila hizo skendo mm. hivi mm. unanielewa mm. hey. Eh. lakini eti eti ah, mwanangu na ngoma nimeachia mwanangu wewe eh, eh, umeachia ehe mwanangu umeweka spotify spotify ndo nini kiapo. Afu watu waache kuwadanganya wasanii. Unajua kudanganywa danganywa mtu kama Alikiba. Alikiba ndiyo eh, amejitahidi, amekaa kwenye game muda mrefu, lakini unadanganywa danganywa kwamba wewe ni noma kuliko Mondi. Yaani hiyo vitu unakataa mwenyewe, unataka ukatae. <laughs> Unapima mm -mm watu wanakudanganya danganya, yani yani wadanganyaji ni wengi, wangi wanataka kula kupitia wewe, kwa hiyo unatakiwa ujue yani awea yani. Kwa mfano mtu ananifuata hapa anambia, "Hey, wewe mzibaba ilishawe vichiniga yani mwingi hakuwezi." yani Yaani wewe ujui unauzaje, yani wasanii wa bongo wengi wao hawajui wanauzaje nyimbo zao, wako kwa ajili ya kuonekana wao ni wasanii na mwingine anaweza akawekwa Spotify asifuatilie hata yale malipo yaliyoingia. Niko Spotify <laughs> wengi wako crazy, yani hawajajiedukate, hawajui yani kuna kusoma. Soma bro, soma, kaa chini. Mi ni msanii, napata hela mm. Articles ziko nyingi zimeandikwa mm. msanii ajue afanye hata photoshoot, msanii uko yuko tu, yenye eh, msanii hata anukii mtu kuna interview unaenda pale ni da una majasho jasho, kuna vitu vya kuweka sawa, yani unakaa yani yeye eh, Mnyamwezi kaingia no cap kitu gani Harmonize, not Harmonize mm. Diamond ikifanya kwa sasa mm. atakosea kumjibu yule jamaa, yani yule jamaa atakiwa achane naye <laughs> yule jamaa atakiwa achane naye tu, iwe hivyo Manake da ukimjibu mtu kama yule anakala da ni ukweli kabisa eh. Unajua afu kitu kingine ndugu wapenzi watangazaji wanatakiwa wajue balance story. Yale ni maneno upande wa Harmonize kaambiwa mchawi Mm. Na je kama ni kweli Harmonize alipanda kwenye stage akawa anaongea kilugha msiwashangilie, <laughs> unajuaje? Mm. E, na anaweza katokea mtu huko kwa upande wa pili akasema, bwana, ni kweli bwana, mimi najua kile Kiruga alikuwa anasema hivi na hivi. Kwa hiyo hapo unajaji vipi? Hivi ina ina serious hiyo? Ina serious Alifanya hivyo. Eh, hiyo hiyo hiyo tukio mimi nililisikia kwamba yani ilikuwa wamefanya show Harmonize kapiga show mm. e, akataka apande na Diamond, Diamond akagoma akaongea Kiruga. Sasa watu wakajua kama nani nini anasema msiwashangilia wanaofuata kule kwao kule. Yani kwa hiyo kawaambia wale <laughs> eh, kwa Kiruga. Sasa aliongea Kiruga, sasa sijui ni ukweli mm. au ni vipi. Sasa huo ni uchawi au ni maneno ya kawaida? Unamwambia ah, una, una mtu asishangiliwe kweli? Mm. Si mie yusho kwamba ndio uchawi wenyewe eh, eh huo ndo unapoanzia hapo. Sasa unadhani lakini na... hakuna ambaye alijua kwamba Ah, sasa kuna watu sasa baadhi sasa sijui alipotosha au ni kweli wakasema hiyo amemaanisha hivyo Mm. Amesema yeye ni mkubwa Fela. Mkubwa Fela anasema wewe mtoto atakuua. <laughs> Eh, mkubwa Fela amesema wewe mtoto atakuua bwana. Haitowezekana. Anaongea maneno gani mbele ya, ya nani? Yaani ilikuwaje hapo mbona mimi unaniacha? Sida nani si Harmonize kapanda stage ni? mm. kaperform, mm. akawa miba kwa ngwa Rwanda kapanda na Diamond. Diamond mm. akupanda mm. kwa hmm. sababu alimuona jamaa na kiburi, si ndio hivyo? Mm. Basi nyimbo ilivyoisha show ya Harmonize ilivyoisha na shuka, mm. akaongea kiruga yeye anadai alikuwa anawashukuru watu wake kwa lugha yake ile. Mm. Ilikuwa ni mtwala. Mm. Sasa watu walivyosikia ile lugha wakasema, "He, anaambia watu washangilie. <laughs> Sasa sijui ni kweli ilikuwa namaanisha hivyo. Kwa hiyo hmm. vitu kama hivyo mnatakiwa mnatafuta kabisa yani. Sasa kwa mkubwa Fele ikaja kuunga vipi? Alikuwepo backstage. Mhm. Eh, akasema akasema hayo maneno, ah huyu ah huyu atakuwa. Mama anachofanya eh, eh. lakini Eh, watu wanatakiwa wakae chini watafute source sawa mm. kama kama presenter kwa mfano kina Sway kina Ibro kina in the God sawa mm. wanaenda wana, wanatafuta hii ilikuwaje yani source wanaichimba vizuri lakini bongo wenyewe akisikia mtu anasema ukorofi eti ndio unamfuata eh, ilikuwaje pale ukasema ukorofi what kind of <laughs> tafuta content zenye akili. <laughs> Ah, ah, Mama ilikuwaje ile ile, ile ukorofi imeenda saa, ilikuwaje? yeni hata mimi sijui. Yaani kuna vitu vingine vinachekesha bongo hadi unaona ah, mtu kama yule anapewa platform. Unajua yule kitoa ngoma inaenda sasa hivi. Ukorofi. Eh, ukorofi akasema, "Yeye bwana tufanye kitu na Rayvanny ile au nani." Inaenda kwa sababu kapewa attention. Bwana ilikuwaje bwana? Yaani mfanye kituko fulani kiende, ah hiyo ni care Sawa, neno la mwisho kwa watazamaji wetu waliokusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, pamoja na yote ambayo umeyazungumza. Ah, neno moja jamani, tusapoti mziki, tusisapoti hizi skendo. Hizi skendo kwa kweli ziko nyingi sana, lakini kuna watu wanafanya vizuri, yani sisi wenyewe sisi wenyewe bongo trapaholics kama bongo trapaholics tunajaribu kufanya vitu tofauti. Tuko na brother Steve R&B eh, unaona tunajaribu. Kuna watu wengi, wasanii wengi, sio sisi tu nisijiongelee Kuna wasanii wengi wanajiita new generations zilizokuja, sawa, wanafanya vizuri, wasapotiwe Eh, yani wasapotiwe ziache hizi oh skendo sio amefanya hivi sio eh eti ndo nyimbo yenda hiyo sio vizuri. Wajaribu kumtengenezea mazingira msanii awe na kazi. Mm. Naamini watazamaji wetu pia wamekuelewa. Wamenielewa sana. Na wengine watakusikia kwa sababu kukusikia na kukuelewa ni vitu viwili tofauti. Kabisa. Yes, sasa tutakuja kufanya huo mwendelezo wa exclusive interview ya kwako mwenyewe mm.